しよし何プラナリアほんブログにする切っても切っても再生するあなんか昼じゃないのえでっかえちょっと誰かで試して何を何をどう試すんさ <laughs> 気持ち悪い頭頭三角いこれでもそうやろう げえすげえ今度は何センチぐらい10センチ以上あるであるやろな気持ち悪いこれ何考えて動いてんやろなやべやべこれ誰がどうすんのこれ誰がほら逃がしたらなんかいやいや <laughs> 毛生えてないから無理や <laughs>